湘潭的一家生猪中转站，为了给猪增重、从中牟利，工作人员强行将泥浆物灌入生猪的体内。泥浆灌猪的事件引发了关注。对此，湘潭县县委宣传部回应称，灌入的泥黄色的浆体是猪饲料和水的混合物。虽然灌猪增重是一种进行虚假交易的行为，但是对猪肉的食用安全不会有不良影响。 在当地媒体拍摄到的画面中，湘潭杨家桥镇这家生猪调运站的猪圈里挤满了上百头猪。猪圈的旁边有一个压力装置和猪哨缸，猪哨缸里满是泥黄色的物质。只见一名男子控制压力装置，用软胶管从猪哨缸里抽出泥黄色浆体；另一名男子拿起塑胶管另一头，撬开猪嘴，直接塞进猪的食道里。 原本肚子空空的生猪，不到两分钟就变得大腹便便，连走路都变得困难。关什么？关那个海豹石啊！海豹石啊，那个泥巴，就是个白的泥啊。我冷水的，那地灌头，那边在都装着它要。我有我有几米的方头。阿姨，买一头猪可以过到二十斤。据运猪车司机透露，眼前的黄色泥浆状物质是白泥粉。 由康和水勾兑的泥浆，按照猪肉市场价每斤十一元的价格计算，购买这样一头灌浆猪，买主要多花二百二十元的冤枉钱，一车五十头猪就要多支付上万元。然而，猪贩子给猪增重的成本却非常低廉。灌猪怎么收费？它是应该是十块钱一一一个头。事件被曝光后，湘潭县畜牧水产局立即介入调查。 目前，执法人员已查扣现场已经加灌的生猪和违法设备，并对违法人员处以货值三到五倍的罚款。昨天下午，湘潭县县委宣传部对此事予以证实，并表示，灌猪行为不会直接导致猪发生病变。湘潭县畜牧兽医水产局的负责人也表示，当时现场检查到的泥浆是桶糠加水的混合物，桶糠是糠米加工过程中产生的产品，也是猪饲料之一。 东方卫视综合报道。